Salut! Uh, vreau să-ți vorbesc despre a oglindi sau a te oglindi. Uh, când te uiți în oglindă, oglinda ți redă cu o exactitate matematică, poate, ceea ce ești tu. Nu știu cât vezi tu din ceea ce ești, cât vezi tu în oglindă, din ceea ce ești. Poate că vezi doar 10% din ceea ce ești. Dar cred că ceilalți cu care te întâlnești în viața de zi cu zi îți reflectă, sunt oglinzi în primul rând și îți reflectă restul de 20%, nu știu cât am zis, că te vezi în oglindă, 10%. Îți reflectă restul de 90% a ceea ce ești. Sunt oglinzile tale cu adevărat. Și unul care te enervează, înseamnă că l-ai pe el înăuntru tău cumva, și unul care te face fericit, și unul care te pune pe gânduri, și unul care te, te, te, te, te, te, te scoate din zona ta de confort. Ne oglindim în uh, ceilalți. Uh, și ceilalți se oglindesc în noi. Și eu te oglindesc acum pe tine. Pentru tine ce înseamnă a te oglindi sau a oglindi? Ceau!